Спасибо, друзья. А можно попросить, пожалуйста, меня больше в мониторы, вот, вот, вот прям ко мне сюда, чуть больше. И гитару, пожалуйста, вот эту тоже добавьте нам. Добавим.